Christ.

الناس الحق اللي عليكم اصحك اللي بايديكم شو سر اسمى اللي عليكم عليكم عليكم كلها متحلل حل الناس الحق اللي عليكم امرك كله بايديكم شو سر اسمى اللي عليكم عليكم عليكم كل طريقه بتتحلل حل حل